Приветствую себя на канале и сегодня три вещи, которые я хотел бы с вами обсудить. Первая вещь. Как вы уже знаете, оппозиционеры покинули Белоруссию. Вторая вещь. Это приговор Ефремову. И третье заявление Владимира Зеленского. Ясно солнышко. Итак, по порядку. Вчера вот в этом видео э, я сказал о том, что Мария была задержана. Единственная женщина-оппозиционер, оставшаяся в Белоруссии, была утром задержана неизвестными, посажена в фургон вместе со своими двумя помощниками и лидерами оппозиции. Итак, события начали разворачиваться как в триллере. Э, <laughs> это, конечно... Вы знаете, вот можно всего ожидать от диктаторов, но Лукашенко делает такие вещи, которые ну, уже не налазят не то что на голову, а не налазят уже никуда. Итак, белорусские официальные каналы заявляют о том, что оппозиционеры покинули Белоруссию, пересекли границу с Украиной. Мария Колесникова не покинула, она нарушает режим границы и пытается убежать. На самом деле мы узнаем о том, что девушка, которая оказалась действительно с яйцами, как и было в той перехваченной э, шифровке, радиограмме между Э, Варшавой и Берлином, как вы помните, которую показал Лукашенко, для того, чтобы доказать, что Навального не отравляли, а это была все инсценировка, так вот у нее действительно крепкие орешки. Мария отказалась покидать Белоруссию ценой своей жизни и свободы. То есть это человек, у которого хватило смелости противостоять всей машине э, Лукашенко, всем силовикам, всем подготовленным людям. Простая девушка, которая не побоялась и понимает, что ее может ожидать, осталась в стране. Такое может вызывать только уважение. И такое, э, ну честно, ну, это действительно поступок настоящего человека и поступок человека, который борется э, не только за себя, а который борется за идею, за всех. Таких людей подкупить невозможно. Э, там нету материальной ценности. Кто бы что ни говорил и кто бы какие камни сейчас не начал кидать, но за деньги такое не делают. За деньги протестуют, а потом убегают, а потом переходят на другой лагерь. Никогда деньги не были мотивационным рычагом, который мог задержать э, человека и сделать из него революционера. Мы знаем очень много примеров, тот же Кастро, Че, Э, Ленин, Сталин и так далее. Что потом происходило и сколько, какие деньги они получали, это другой вопрос. Мы говорим именно о революционной сути самого человека. Респект Марии, всего самого лучшего, держитесь. Я очень надеюсь, что с ней будет все хорошо. Вы знаете, все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю, Путиным, я его предупредил, этому противостоять нельзя, потому что, а как вы противостоите телеграм каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет, ни у кого, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль но ну, им-то и стоит. Это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Ни Россия, ни Беларусь это затеяла. Это они всегда этим занимались и получили. Поэтому, ну, Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать э, интернет и прочее. Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти с Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе э, с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. В добавление к этому, десант российских СМИ сегодня утром оказываются где? В Беларуси, да не просто оказываются, а еще и с батькой будут проводить ряд интервью, бесед и так далее. Э, никакой конспирологии здесь нету, это чистая сдача интересов и подготовка для того, чтобы э, Россия имела легитимные права помочь Белоруссии. А разве Белоруссия хочет, чтобы ей помогали? Один человек может решать за все государство и за всех тех людей, которые протестуют на улице. Скажите мне об этом. Ну что, развязка, которая сегодня произошла в суде. Э, давайте мы вместе на нее посмотрим. Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Я извиняюсь, что не очень четкий звук. Э, видео, которое есть. Итак, Михаилу Ефремову дали 8 лет. 8 лет за то, что он попал в аварию и э, эта авария произошла со смертельным исходом. Если вы помните, это было ровно три месяца назад. То есть с момента аварии до вынесения судом приговора проходит три месяца. И вот тут мы видим, как Майбах приезжает водитель и приносит вещи Михаилу. Зачем вы их сняли? Зачем вы потянулись на землю? Зачем вы нарушаете правила дорожного движения? Так вы весь забирали Михаила Ефремова? Супер. В центре Москвы человек приезжает <laughs> становится, паркуется, паркуется, снимает номера, ни на кого не обращает внимания, выходит, делает свои дела, возвращается, ставит обратно номера на магнитиках, на машину и спокойно уезжает. Э, вы знаете, если бы это произошло здесь, то это бы ему просто так с рук не сошло. Если бы такое видео попало в сеть, где кто-то э, имеет номера э, на магнитах и цепляет, когда ему надо, или отцепляет, когда ему надо, Это ему с рук не сошло. У меня на байке номер был чуть-чуть задран вверх. Он не был откручен, он не был на магнитах. И меня полицейский остановил и попросил, чтобы я поставил номер в нормальное положение, выровнял его, потому что не положено, чтобы номер был загнут. А я уже не представляю, что было бы, если бы это было на магнитах. Итак, Михаил Ефремов получил 8 лет. Э, сейчас набегут люди э, Джигурды, Васильева и всех этих, э, я не знаю, как их даже назвать помягче, ну, недалеких людей, которые ищут конспирологию, ФСБшную руку и так далее, скажут, что суд был куплен, что всех, всех нахер купили, Кремль был против Михаила, и это, это чистая э, инсинуация и чистая подтасовка фактов. Никто не смотрел, никому не было, и всем было без разницы, что произошло и как произошло. И э, все вот эти разборы видео, это такая ерунда. Все эти свидетели полуслепые, с одним глазом и так далее, это еще больше чушь. Михаил к этому шел самостоятельно. Об этом я рассказывал здесь, и есть еще одно видео. Поэтому э, сказал очень правильно его кум Иван Ахлобыстин о том, что он к этому шел, и его общество к этому подталкивало. Поэтому это закономерно. Если ты все время пытаешься нарушить, нарушить, нарушить, нарушить, то в конце концов ты, нарушая, потом нарываешься вот на э, такой исход дел и такое положение. То есть ничего удивительного. Единственный вопрос, который возник у меня, почему это не произошло раньше. То есть, видя в каком он был состоянии, даже если его марсиане туда привезли, на тарелке сбросили, э, посадили на заднее сиденье или на переднее, даже в этом случае он был невменяем. Извините, но <laughs> он был невменяем. Поэтому, э, да, трагедия для его семьи, э, детей, жены. Его э, посадили на 8 лет даже если у нас сидит год, это все равно покалеченная уже судьба, и все равно уже будет другой человек. Об этом он говорил в своем извинении, что он подвел всех, то есть он это сам понимал. Соловей Миша уезжает на Колыму. Да, итак, в на Сумской области президент был с его командой, и они там, э, ну, как всегда, ездят, смотрят, большое строительство. И вот э, журналисты его, его спросили о том, почему тратятся деньги из фонда по борьбе с коронавирусом. Вопрос простой и резонный, потому что этот фонд был создан для <laughs> борьбы с болезнью, с эпидемией. а не для того, щоб катати асфальт. Скажу вам так, перш за все, трішечки більше 20% ковід фонду витрачено. Тобто з грошима, з цієї точки зору, з грошима проблем немає. Є великі проблеми з кількістю ліжок, я маю на увазі з наповненням, таким швидким наповненням ліжок, через те, що люди, ну, Люди є люди, ми їх любимо, які вони є, і будемо виправляти всі їх помилки, на жаль, всією країною. Я впевнений, що це буде. Проблема велика, але все ж таки вірю, що е, це не буде в такому об'ємі, як це було, наприклад, у більшості країн Європи. Ми так і не услышали ответа от властей по поводу врача который звонил в скорую помощь и пытался определить в стационар положить больного с пневмонией. Простые люди звонили, люди беспокоились, и простые граждане готовы были помочь. Я уверен, что и врачи-то звонили этому врачу и готовы были помочь. А от государства никто. А, там пиариться не надо было, или там еще не, не просекли. Но в то же время нападение на Балуха, которое произошло, сегодня, тут же было а, а, освещено офисом президента, осуждено и э, записано себе в, в копилку. Как говорят слухи, как говорят, а Балух... Э, выпивал. Ну и там э, получается так, что он пристал к людям, которые говорили на русском языке, получил нюней, э, хороших звездюлей, и это теперь э, приписывают к нападению националистическому на Что? Какое? Ты сидел, бухал, выпивал пристал к людям, начал им говорить, на каком языке им говорить, и как отдыхать, и куда ехать, и где вокзал, и так далее. Получил нюни. Окей, тебе дали в пятак. Ну, это нормально. Когда ты не успокаиваешься и лезешь на рожон. Так? Так. А теперь э, получается, что это напад на человека через год, который вернулся. Ну, короче, как всегда, офис президента очень хорошо показывает себя с той стороны, с которой он есть. Я говорю как Кличко, потому что под других слов подобрать под эту ересь, которую они осуществляют, невозможно. Ну что, ребята, жизнь прекрасна, день был насыщенный. Всем всего хорошего. С вами был я. Всем peace честь имею.